Дед Сердо Эмана menyenangkan Tapi realitanya ternyata menegangkan Lebih bersensasi dari wahana di Dufan Tiap sopir ngerem penumpang nyebut nama Tuhan Busnya tak layak jalan Tapi sopir jempolan Serempet jalan orang Mereka pasti jagoan Sopir mungkin jebolan Gak juara Kejuaraan f Utamakan keselamatan Kini hanya tinggal bacaan setiap belokan Isi perut dikocok kayak adonan Kalau nggak patah tulang minimal kepala ada benjolan Bukannya tiba ke tujuan malah nyemplung selokan Hei Tayo kalian yang pengen belajar soal tikung menikung pacar orang, silahkan tanyakan kepada ahlinya. Sopir bus antar kota.